ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይችን የምትመለከቷትን የባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪ ከዚህ በፊት ገበያ ላይ ከምናገኛቸው ለየት የሚያደርጓት ብዙ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያና ዋነኛው ነገር በሶላር ኃይል ወይም በፀሐይ ኃይል የምትሰራ ሲሆን ሌላው ደግሞ እንዲሁም ኤሌክትሪክ ኃይል ቻርጅ ተደርጋ የምትንቀሳቀስ ናት። ሌላው ደግሞ shape ኧ ወይም ቅርጿ ከሌሎች ከዚህ በፊት ከምናውቃቸው ከባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች ለየት የሚያደርጓት ነገሮች ናቸው። እዚህ ከተማችን የምናያቸው የተለያዩ ባጃጆች የምናያቸው አሉ። ከእነሱ ጋር በይዘት ተመሳሳይ ብትሆኑ ለየት የሚያደርጋት ነገር ምንድን ነው? የኃይል ምንጯ አንድ እዚህ ጋር የምናየው ባትሪ አለ። ከባትሪ ነው ኃይል የሚወስደው። እኛ እዚህ ጋር የተጠቀምነው ባትሪ የ lead acid deep cycle lead acid ብዙ ሰዓት የባትሪ ኤነርጂን energy ን store አድርጎ የሚያቆይልን የባትሪ አይነቶች ናቸው። እንዲሁም በ cost ዋጋ ደረጃም affordable የሆኑ ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ከዛ የባትሪው ደግሞ የተገናኘው እዚህ ጋር DC motor አለ አንድ ኪሎዋት ዋናው መኪናውን የሚያንቀሳቅሰው ማለት ነው። ይሄ DC motor ኃይል የሚወስደው ከባትሪው ሲሆን ሁለቱን ደግሞ እንዲናበቡ የሚያደርግልን controller አለ ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር ፔዳል አለ። ከ normal መኪና ጋር የነዳጅ መስጫ ጋር ተመሳሳይ ነው። ግን በዚህ ጊዜ ሹፌሩ ፔዳሉን በሚጫንበት ጊዜ የበለጠ ኃይል እንዲገኝ የሚያደርገው ያው ከባትሪ የምንወስደው ኃይል ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ difference ያው ያኛው የነዳጅ ሌሎቹ በነዳጅ የሚሰሩ መሆናቸውም እዚህ ጋር ግን በባትሪ ኃይል ነው የሚንቀሳቀሱት ማለት ነው። እና እዚህ ጣራው ላይ ደግሞ የምናያቸው የተለያዩ solar panel ኦች አሉ። እነዚህ ፓናሎች ስራቸው ምንድነው? ባትሪውን ቻርጅ ማድረግ ማለት ነው። anytime የፀሐይ ኃይል የፀሐይ ብርሃን እስካለ ድረስ መኪናው ሲቆምም ሲሄድም ቻርጅ ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛ option የምናስበው ደግሞ ቻርጅ ለማድረግ ባትሪዎቹን ከ normal የቤት ውስጥ outlet ከ normal ሶኬት ጋር በማገናኘት ቻርጅ እንዲሆን ማለት ነው። ወደ body ው ስንመጣ የኛ የ body ው ስራ መጀመሪያ የተሰራው በ CATIA በሚባል ሶፍትዌር ነው። እዛ ላይ ዲዛይን ከተደረገ በኋላ በመቀጠል ወደ ይህንን እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይዞ እንዲወጣ ለማድረግ መጀመሪያ የተሰራው በላሜራ የ body ስራ ተሰርቷል። እንደዚህ ሙሉ shape ኡን ጠብቆ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ላሜራው ከለሰለሰ በኋላ የኛውን material ኡ fiber glass ነው የሚባለው ያንን የመረጥንበት ምክንያት እንትኑ የመኪናው አካል አነስተኛ ክብደት እንዲኖረው ማለት ነው። ክብደቱ አነስተኛ ሲሆን ባትሪው ላይ የምናወጣውን energy ይቀንስልናል። ስለዚህ ብዙ ኪሎ ሜትር እንዲሄድ ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ ያ የለሰለሰውን ባትራሜራ ፋይበር ቤት ፋይበር የሚሰሩ ጋር በመውሰድ ይህኛው mold ልክ እንደዚህ ጠብቆ እንዲወጣ ተደርጓል። ከዛ በመጨረሻም እነዚህ ጋር የምናያቸው የቀለም ስራዎች ተሰርተዋል። ሌላው ደግሞ shape ኡ እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም smooth ነው ወይ እንደ ባቡር ጫፍ ወይም ደግሞ የአውሮፕላን ጫፍ አይነት ሾጠጥ ያለን ያደረግ ነው። አንደኛው ምክንያት እንደዚህ የሆነበት ምክንያት የአየር resistance እሱን ለመቀነስ ነው። አሁን በቀጣይ የምናስበው ምንድን ነው? እዚህ ጋር የዲሲ ሞተሩን ከኋላው ጎማ ጋር ለማገናኘት የተጠቀምነው የ power system design ያደረግነው አለ በ chain እና በ sprocket። በእርግጥ አሁን efficiency ው የምንጠብቀው ደረጃ አልደረሰም። እኛውን የምንፈልገው ይህኛው ሲያልቅ መጨረሻ ላይ በአንድ ሙሉ ቻርጅ መቶ ኪሎ ሜትር ድረስ እንዲሄድልን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማምጣት እዚህ ጋር የተጠቀምናትን የ power system የ gearbox እና differential እንደገና design redesign መደረግ አለበት የተሻለ range ለማግኘት ማለት ነው። አንድ እሱ ነው። በመቀጠል ደግሞ የቻሲውም በቀጣይ የምንሰራቸው ቻሲውም እንደገና redesign ተደርጎ ቀለል ባለ material ለመጠቀም ሀሳብ አለ። ኢቪካራ ኮንሴፕት ባለሙያውም እንዳብራራልህ ከፀሐይ ብርሃን ኃይልን ይሰበስባል ወደ ኤሌክትሪክ energy ይቀይረውና ያለምንም የነዳጅ consumption እንድትሽከረከር ተደርጋ የተሰራች electric vehicle ናት። ይቺ electric vehicle ያው ሀገር እንደ ሀገር ከብክለት የጸዳ ቴክኖሎጂን apply ለማድረግ በምታደርገው ጥረት ውስጥ የራሷ የሆነ አዎንታዊ አስተዋጽኦ ይኖራታል ተብሎ ነው የሚታሰበው። አንድ መኪና ሞተሩና ሻሲሱ መጥቶልኝ ቦዲና መስኮት ብሰራ ያው ለሰው የሚታየው ከውጭ የተሰራው ስራ ብቻ ስለሆነ እኔ የሰራሁት ሊመስል ይችላል። ከባዱ ነገር ሞተርና ሻሲሱ ነው። ልክ እንደዛው በኤሌክትሪክ መኪናም በኤሌክትሪክ መኪና ኤሌክትሪክ ሞተር simple ነው construction ኡ። ሞተሩን መቆጣጠሩ ነው ትንሽ ውስብስብ የሚያደርገው። እሱንም ራሳችን ለመስራት ያው ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የነበራችሁ ዳ የመጀመሪያ የሆነውን በፀሐይ ኃይልና በኤሌክትሪክ ኃይል የሚንቀሳቀስ የባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪ አጠቃላይ የስራ ሁኔታ ያሳየናችሁ ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር።